you euskararen alde egiten dugu eta hiru dira gure helburu nagusiak, ez? Bata, eh, euskararen ezagutza zabaldu, jende gehiago e, jakin dezan euskara, erabilera ere bai eh, zabaldu eta azkenik euskal zaretasuna piztu. Orduan, horregatik jarri dugu, bueno, pues alegina handia e, agerreko herri guztiak elkartzen edo gehienak, elkar ezagutzeko eta esperientziak elkartukatzeko. bi urtetan zehar egin ditugu e, agenda batzuk, agenda horietan saiatzen gara e, Bueno, eta alor gehien jotzen, ba, eh, egoteko eskaintza gero eta jende gehiago bai? Orduan, ba, adibidez, Euskararen ikaskuntzarako, ba, errigorak <laughs> dituen e, ekoizle etxeetan, egiten ari gara Euskara planak, e, egiten dira ere bai bekak, haekan Euskara ikastean merketzeko, Eh, euskararen eh, erabileran eh, eragiteko, Ba, egiten ditugu jarduera kulturalak, e, jolastekak umeentzat, e, bertso eskolak, eta, bueno, olako dinamikak. Eta e, Euskal Zaitasuna pizteko, ba, bueno, ari gara eragiten hizkuntza paisaian, herri batzuetan, eta gero Euskaren egunak egiten, edo adibidez lagunduz e, bezalako futbol taldea. Ibaloratzen dut oso pozitiboki, ze azkenean eh, gai izan gara elkartzeko eh, herriz e, jendearekin, elkar ezagutzeko, eta azteko e, eh, mugimendu hau ezagut ezagutarazten, eh? hori da igual hasierako urtetan egin behar dena. Eta espero dugu hemendik aurrera e, oraindik eta gehiago, ez? E, gero eta jende gehiago batu gurera, orduan eta proiektu politagoak iraunkorragoak egiteko gai izango gara, eta orduan esperantza handia daukagu gaurko topaketetan aterako diren ideietan. thank you